assalomu alaykum aziz birodarlar yaxshimisizlar? sog'lik salomatlik tilaymiz barchalaringizga mana bugungi manzilimiz sanoat sotsializm degan qishloqqa yetib keldik noya jaldiy balkida bugungi onaxonimizning tug'ilgan kunlari ekan 67 yoshga to'lgan ekan mana shu o'g'illari farzandlari rossiyadan olimjon latifjon nomlaridan tabriklab qolamiz videoni to tomosha qilinglar aziz birodarlar agar sizlardan shunday murojaatlar bo'lsa bizga mehmonlar murojaat qiling biz sog' salomat manzillaringizga olib borib yetkazamiz didor g'animat aziz birodarlar ota onangizni barchalaringiz asranglar mana shunday arzimas sovg'alar bilan ko'ngillarini ko'tarib xursand qilishlaring barchalariga nasib qilsin videoni tomosha qilinglar sovg'alar topshiramiz ketdik qani sizlar tomosha qilinglar sizlarga ham shunday hammalaringizga nasib qilsin mana shunday sovg'alarni topshirish ota onalaringizga kimgadir onalari kimgadir otalariga nasib qilsin shunday sovg'alar topshirish videoni tomosha tomosha qilasiz birodarlar assalomu alaykum assalomu alaykum onajon yaxshimisiz sog'ligingiz yaxshimi charchamayapsizmi tanajoningiz sog'mi oltmish yetti yoshingiz muborak bo'lsin sog'lik salomatlik tilaymiz farzandlaringiz orifjon zarifjon nabiralaringiz olimjonlar nomidan yana kishi bo'lishib mana moskvadan musofir yurtlardan sizlarga shunday arzimas sovg'alarni taklif qilishyapti topshirishyapti shu sovg'alarni qabul qila olasiz degan umiddamiz ilohi bu umrlarga uzoq bo'lsin yana bugun navro'z bayram ayyomi bilan tabriklaymiz barchalaringizni sog' salomat bo'linglar iloyim yuzga kiring qo'shganingizdan qo'sha qaring farzandlaringizni orzu havasini nevaralaringizni orzu havasini ko'rib doim xursandchilik bo'lib yursin mana bu qur'on kitoblarimizni qabul qilib olasiz bismillahi rohmanir rohim qur'on kitoblarini qabul qilib olasiz qani bunisini ichida esa mana onajon ho'p yana bitta qur'on kitobimiz bor obi bor elektronik tasbehlarimiz bor mana bu esa bugungi ro'za ayyomi keladigan ro'za ayyomi kalendari bor shuni qabul qilib Mana bunisi tagida esa qalingina yumshoqqina joy namozi farzandlaringizni nevaralaringizni duo qilib o'tirasiz onajon buni qabul qilib sovg'alarni qabul qila olasiz mana bu gul esa onajon jannatim onam degan gul sovg'asi buni ham qabul qila olasiz farzandlaringizni nomidan vaqtlarga duo qilib qo'yasiz musofirlarga yetganlar ham shular ham sog' salomat bag'rlariga yetib kelsin mana shu gulimizni qabul qila olasiz onajon bunisi esa shiringina tort hayotimiz doim shunday tortlash shirin bo'lsin doim xursandchilik bo'lsin barcha dunyodagi onalarimiz otalarimiz sog' salomat bo'lsin bizlarga duo qilib yurishinki biz ham sog' salomat bo'lib yuraylik mana shu shirinlik sovg'amizni ham qabul qilib olasiz salomat bo'ling umr uzoq bo'lsin onajonimiz uchun bitta chiroyli qasak bo'lsin endi iloyimizni onajon sog' bo'ling salomat bo'ling iloh omin Amin. ketidan ketidan bilmagan vatanimizni meni izzatxon qilsin xudo sizlarni izzat qilsin katta alloh sizdan urush uzoq bo'lsin sog' salomat bo'ling ilon yuz yoshga kirib yuring omin allohu akbar salomat bo'ling farzandlaringizdan rozi bo'ling duo qilib turishin ularni musofirlarni sog' salomat vatanlariga ona yurtga yetib kelishsin salomat bo'ling rozi bo'linglar onajon bo'pti yana marta rahmat tug'ilgan kuningiz qutlug' bo'lsin yana onajon salomat bo'ling aziz birodarlar sizlarda ham shunday imkoniyat bor agar sizlarda ham shunday imkoniyat bo'lsa bizga murojaat qiling biz sog' salomat olib kelib ota onalaringizga sovg'alarni topshiramiz diydor g'animat aziz birodarlar ota onangizni barchalaringiz asranglar salomat bo'ling rahmat molu davlatni topgaysan ota onang topilmaydi keyin bunday noyob gavhar durdoning topilmaydi sening mehring ular ko'ngil to'rida saqlagaylar kim ulardan boshqa birovdan bu koshonang topilmaydi molu davlatni top keisen otanen tapılmaydı Keyin bunday noyob gavhar durdoning topilmaydi